Mwen tribo te Deme mwen te be E mwen fasi Mwen te be Mwen mwen poti Mwen poti Mwen piye kulache Mwen Mwen poti Mwen poti Iklere mwen, anyo ate, Lumye en anouite, en anouite, El anouite, la pape, Olajou, fake la pe, fake la pe, Aya ya ya ya ya ya, nan pale, Kite mwen sebe niyo, pou mwen, Kite la kase, kete sa veste ou, yon chan, alheia. Papa, pour moi, é? Seigneur, priez. Jésus, pas que tristesse, pas que tristesse, non. Me traca, vou te abençoar, vou te abençoar. Me chate, Jésus, ah ouais. Amen, amen, vai que la paix não vale. Oh. Pas triste, tristesse, triste bien tristesse. Ni chagrin, ni tracas, ni tracas. Montez bien, nous montez bien. Ni chagrin, Jésus. Vaguez la mer, vaguez a mer. não valez. Jésus. Oh.